What's up guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel So hari tu kita akan pola reaction video lagi ha, Di sini kita hari tu kita akan anggap unexpected interceptions Dalam rugby ha, ha, ha. Mengandalkan PKP extend So kita pola je lah apa yang dapat pola di rumah tu <laughs> So interception dalam rugby tu bila-bila je boleh berlaku tanpa kita sedari Sebabnya dari kesilapan kita Oh dari kesilapan opponent impun ha, ha. So tanpa membuang masa je kita anggap video Huhuhu. Kacak interception. <laughs> Guys. Oh. Okay, kita nak kaya balik. Kita nak kaya balik. Ha, tu ya. Huh. Jauh guys, ni pun gap antara teammate dia jauh. Nampak bola akan ke sia. Pandi, pandi kacau interception dah. Huh. Dua dah kacau guys. Hehehehe <laughs> Ya ke-8 lah ya ke-8 Menunggu dan yang siap untuk bola hmm. Uhuh. Merdek hmm. Acak interception dah. Awal ni dapat baca <laughs> hmm, Tak pun kacak Ya biasa pun kawan orang lah Kawan orang cik akan jauh-jauh macam ni lah Sebab memang tahu bola orang boleh Kasih bola Hmm, tahu pun sama hmm. Kacak, lang kacak play deception hmm. Awal baca, tahu ni lah bola kasih lah hmm. Try lagi guys hmm. Tamiaja. Tamiaja interception. The Irish end supported them lots of noise. Wallaby scrum starting to get on top. Ooh, scrum There's the first try of the match and it's Luke Burgess. Brilliant stuff. Caught them napping. Come on guys. Acha gila, है eh, guys. <laughs> Oh. for oh Kena sih tak sih perasan lah orang orang sedanya pun movement. jamnya lah biasanya terjadi interception. Hmm, to kaca. Diving interception kayak try. Kaca. Ooh. Kaca interception ni guys. Oh. Oh, ni pun tangan sampai lah, ya sia. Ni pun body sih semestinya sia tapi yang pun tangan sampai untuk tangkap bola ya. Ya kaca. Uh, datang dari belakang datang dari belakang hmm, kacau guys interception dia so guys mungkin kita orang suka video saya mau lagi video-video ke dato jangan lupa tekan thumbs up button and mungkin belum subscribe ke channel jangan lupa tekan subscribe button juga Mungkin kita mau lagi video ke dato komen below ha. mau lagi video ke dato I want more then kami akan pola lagi lah So ya jangan untuk hari itu Harap kita akan enjoy video dan kita jumpa dalam video yang seterusnya.